Екей, рахмет рахмет айналайын шабандоздар алланың нұры жаусын алланың нұры жаусын ақырғы салдыр нәсіп етсін алла қаласа мына жиырма мың теңгені бар боласыздар, жиырма мың теңгені келіп аласыздар ағайын жоғарғы мәреге белгілік әскер іскер азамат қалдыбай мырзаның намыс көгесімді атыменен жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан жабандоз тастады төменгі мәреге қазыналы қария саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған Ахмет көкеміздің атыменен аттың аты полковник баруын Айнабек шабынды ұстаздады мына оразалы палуанның баласы бәрекелді мына мына Ахмет Ақсақалдың тұлпары басып кетті ағайын мына саналы ғұмырын ұстаздыққа арнап шәкірт тәрбиелеген қазыналы қария неше жыл мектептің, мектептің директоры болған қазіргі таңда қазыналы қария батагөй ақсақал ахмет ақсақалдың қара айы есімді тұлпары менен көкпарды ағабек оразәлі палуан ағамыздың баласы бердіқұл қажы атаның немересі ағабек шабандоз тастады міне төменгі мәлек